Hina gadara Kolachizwa, Ostorarias, Зербеков, Рахма, Хамишихти, общественные, строительные, ихти, микерные, колерные, ихти, черно, ами извозио. Адам Фо, Мухаммед, ustuar üçü передавать onu везде. Üçün kulak nar hemzi dihla. Hadi продолжать он поталы. Кимек чи языне мыртазали. Я исхову. А, не им просто каме уна гадайру кулах из бушламишын во ферма яр дюз ваке. Инал. Яке уштазны. 16 на 16 помещение, если ферма яр и тигно, и тигзво Магомед Ханов, Yusufo, üçün enve brun, tuzandırın, hambrun ana aksandı kız inal in, şkolozi, bağzi inal, gühne, эти гизво помещение общественное ампоталзе. Дуаккер, фер ширхан вой, сак, мқарар эри, хакти еке помещение эти гизво, күтен вақтунзе, қалқан вой вақтунзе, Amerikën patazi. E ustorës vësh luz kanë zë hinal. Fikë jë kulaknar. Mehmet even vë suarshik Ah. kame izvë. Ha. Çözüyü buşkan sen materyal var. Gönü var. Var. Побочные обрыгы. А. Правый веч. Видели каймарочек. Ya Allah üçe hakti bereket ar, devlet ar, para koy. Para koy, çepti koyar savru. Yani хрне хазва под вине из уштат из чазини хтям условия гузвай. И гадер жигна яляс каме урлан пара кса амен ve serin taran kan smo var. Ma ine masa ame yine. Да. Хишти Kulaknar hibur ame izwa ina. Tura istis i veler hizas avoid i novost. Me. İşlemiş izwa bir nisavroy. Asağın ve bir nisavroy. Allah kime kuç biz.